Rahatçılar yukarıda. beni nasıl vuramadı ya? Adam <tsk> ısırıcısı bot taklidi yapmaya çalışıyor değişik. yaptım? Karşı aldım. Çok yanlış yaptım. Bundan başkasını sıkıyor ya. Evet kayanın arkasında sanki gördüm ya. Aynen oradaymış. Gün içeceğiz içelim. Aynen. Görmemiş bizi. İlk önce yanıcı atalım. İyi geldi.